እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ፍራክ እየተደረጉ ነው።

ና ተሸከም ና ና እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው ና ና አንተ ለምን ምን የምትለው ሁሉ ጊዜ እንዲህ ትለሸከም እንጂ ምን ሆናል እንዴ? ሰው ራሱ ያልቅልሃል። ለሱ እኮ እንዴት ተፈጠረ አይደለም ማዳመጥ አለብህ ሰው የሚለን ልጁን አሁን እንዳነከው እያልኩ እኮ ነው። ልጁን አትንቀውት። መሸፈን ከፈለክ አሁን ሰው በበበ ምን አገባኝ ታዲያ እንዴ?

köyünün açılır mı? Yanmayın mı? Ömer şaka Abban da şunlar şaka mı? Şaka mı? Eski antı. Ömer şaka mı? Tular mıydı? Evet antı tular mıydı? Gitti sen baro. Şaka Aa. Ağır Öyle kazı vakit oluyor işte. Nasıl? Na. አንተን ያልሸከም ይላል አንተ ከዚህ በፊት ተስማማል ዛሬ ዛሬ ይችላል አረ አረ አንተ አንተ ቆይ አንተ ራስህ እንጂ እስኪ ልቀቀው እንዴ አንተ ይሸከመዋል። ቶሎ ልቀቀኝ፣ አንተ ልቀቀኝ